Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video Oggi farò una nuova challenge Una challenge che ho fatto già un anno e sei mesi fa eh, Rifacendo lo stesso disegno in tre tempi diversi Questa volta farò Sonic, lo farò in 30 minuti 3 eh, minuti e 30 secondi eh, Spero di dare il meglio E eh, Non vediamoci via, che partiamo con il video disegni fatti, quello in 30 secondi quello in 3 minuti fanno schifo. So. quello in 30 secondi magari c'è chi riesce a farlo anche meglio in, in, 30 minuti. Però io solitamente per fare questi disegni, disegni in generale non mi prendo un tempo ben preciso, prendo tutto il tempo che mi necessita. Quindi per me come tipo di cose è abbastanza ansiogena. Uh, vabbè, detto questo, spero che il video vi piaccia e vi sia piaciuto. Come sempre mettete like, commentate iscrivetevi al canale. A prossimo video.